もに手を伸ばしてみてもしも空に届くからやむなら精一杯頑張ってみるの世界は決まる ことだけでもいいです実はあなたの人生を祝福したかったのですもう